Yksi testing, testing, yksi, kaksi, kolme. Testaamme. Tää, tää, tää, jos haluat eh, kikkailla zoomauksella, niin tällä pystyy zoomailemaan. Tota, tässä zoomaamme nyt Ville Oksaseen. Mm. Hän on paneelin, paneelin veteen. Mitä haluat sanoa Ville yleisölle? Vaikka tekijänoikeus ei olekaan ehkä meidän ydinteema, niin sitä käytävä keskustelu tulee todennäköisesti osoittamaan, että miten hyvin ehdokkaat osaa adaptoitua tällaisiin vähän haastavimpiin Tämä kuulosti hyvältä. Täällä Ville Lehtola. Ville, sä oot Espoosta. Kyllä, mä oon Espoosta. Ja jos, jos sinä saat päättää, niin vielä itsenäinen niin osaa vieläkin. Kyllä joo, siis nythän niin kuin on tehty ihan viralliset arviot siitä, että, että siirtymäkauden jälkeenkin niin tulisi miljardi euroa vuodessa lisäkustannukset siitä, että jos lähtisi kyllä näissä niin kuin kunnallisissa asioissa mennään se niin kuin, ää, palvelut ja, ja, ja tavallaan nämä elinkeinoasiat edellä. Että, pidetään huoli siitä, että peruskuntalaisten arki toimii ja mm. ei yritetä mitään suuruuden hullua harjoitusta. Ja sitten tota, olen puolesta Ossimäen yksi paneelin tota, alullepanijoita ja olen ihan samaa mieltä Erveen kanssa siitä, että tämä tämä, tämä tekijänoikeusasia on niin tärkeä juttu, että siitä pitää käydä keskustelua myös siitä huolimatta, että meillä on kunnallisvaalit. Tosin mä olen Viljan kanssa pikkasen eri linjalla tästä tota, kuntapolitiikasta ja kuntarakenteesta, mutta se varmaan niin ei ehkä ole tänne illan, illan ykkösasia.